Escoltes, un programa de la xarxa Emisores Municipales Valencianas. A Radio Bodella La Represa, un programa de debate, de diálogo, de reflexión y de introspección en definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues i amics i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat, avui en rigorós directe. Bona, bueno, avui diríem bon dia perquè com estem en rigorós directe, com has dit, pues sí que estem ara mateix a les 11 i un minut. I res, també s'estrenem en, en altres ràdios, ja no estem només en Ràdio Godella i ja és un goig per a, per a nosaltres. I res, com sempre, li, li passem la paraula al nostre convidat a que s'autopresenteix, i que té la paraula. Hola, bon dia a tots. Eh, Soc Agustí Cerdà i Argent. Vaig néixer a Canals, la Costera, un 8 de desembre de 1965 i sóc el president d'Esquerra Republicana del País Valencià. Eh, molt bé, moltes gràcies, Agustí, per haver bon eh, respost a la nostra crida i, com sempre, anem a fer un, un xicot de repàs a la, a la biografia del nostre convidat. Eh, jo recorde de les eleccions eh, als Corts Valencians de l'any 2011 un spot així prou emotiu, no?, que fer és on tu contaves un poc el que és la teua vida, la teua trajectòria, i una de les frases que no només en aquell vídeo, sinó que també en moltes entrevistes he escoltat, és que els teus amics, diguem, d'infantesa ja te dien, tu en 10 anys ja muntaves mítings. <laughs> en 10 anys no, vaig en algun mes. <laughs> Però sí, crec que, que la política sempre l'ha portat eh, en la sang i sempre m'ha agradat no? la, la cosa de, de, de la política i sobretot el, el combat contra les injustícies, el combat contra les coses que no estan ben fetes, eh, la lluita per, per els drets de, de la gent, sempre t'ha cremat la, la sang, no? Eh, que diu, eh, te posiciona o te, o te motiva per a, per a fer coses, no? I segurament des d'aquesta presa de posició pues, eh, anaves prenent consciència, vas llegint, vas fent i, i vas actuant eh, en conseqüència en la presa de, de consciència i això pues, t'ha portat a, a l'actuació política, sí. Uh mhm. -huh. I com tanta i tanta gent, a pesar de ja estar, diguem, com socialitzat o en, en la sang combativa en l'època d'estudiant, és en la universitat on, diguem, ja aprens un poc... Eh, ja comences a militar en certs col·lectius, no? Eh, participes a la fundació de l'Albea... És anterior. De, mm -hmm. Jo la, primer, la primera, això que això no sol aparèixer en ningú, en ningú currículum, però Eh, la primera vaga ja la fem contra el que de bilingüisme quan estem en la Universitat Laboral de, de Chest. I és una experiència allò d'assemblees, de, de mítings, de, de xerrats i d'això. Tindria 15, 15, 16 anys. Eh, la segona experiència de, de diguem-ne, socialitzar l'acció política, no? Eh, és la molt bona relació que tenia en aquells moments en la CNT del poble, que estava sobretot a curtidors i que estava fent una vaga molt, molt forta en curtidors de, de canals, en Rodrigo Sancho. I ahir la gent que estava en l'institut pues, feia un poc de, d'allò, de com té suport, de fer pancartes, de fer pamflets, d'ensenyar de, a escriure a la gent, que n'hi havia molta gent que no sabia llegir ni escriure, no? I va ser la primera vegada allò de, no de militància, perquè encara no tenia edat per a, per a afiliar-me, però sí de, de moltes simpaties que encara tinc per, per aquella gent, no? Eh, I sí, és en la universitat la, en la, quan ja prens partit, però partit, diguem-ne, de partit polític, no? Perquè partit ja n'havies pres per, per, per, per, per la teua gent, no? Jo soc d'un barri que és el de les cases barates de Canals i això és la meva gent, no? I és la meva gent perquè és de les cases barates i perquè és de Canals, no? Eh, quan prens partit, diguem-ne, és quan entres en contacte en aquell moment en, en una figura que després ha tingut rellevància, no per la política, però sí per el periodisme, que és en Vicent Partal, que, és, eh, que ara és el director de VilaWeb. En aquell moment era un, un home del, del Sant, eh, en que jo eh, contacte amb ell i, i acaba afiliant-me a, a aquest partit. Uh mhm. -huh. I llavors, en, eh, com has dit, sí que entres en el BEA, o eres un dels fundadors, i després passa una... N'hi ha una escissió, per d'una forma, o, o un grup de gent fundeu un altre, un altre sindicat d'estudiants, per dir Bueno, això era l'any 83, vull dir, fa... En fi, un, ha plogut un poquet, no?, des de, sí. des d'aleshores. Eh, eh, encara estaven els estatuts antics de, del franquisme, no? Eh, en aquesta mateixa eh, temporada és quan quan es reformaven els estatuts, quan es feien els claustres nous, quan començaven a, en fi, a canviar democràticament la universitat. No? I en aquest context tota l'esquerra i tot el valencianisme coincideix en el, en el bloc d'estudiants armats, inclòs el PSOE, eh? eh, en, primera, en primera instància. De fet, la primera sessió del BEA és, és allò, els col·lectius del PSOE que se guanyen eh, la Generalitat Valenciana i són els primers que se separen de, del, del BEA. Però en principi era, la força que tenia era, era la multiplicitat de gent que coincidíem allà, no? que era difícil de manejar perquè a més era, era, era molt assembleari, era molt d'allò, <laughs> sempre, sempre tenien els seus rifirrafes, no? com és normal. Eh, I els partits també començaven a actuar. Els primers anys van anar molt bé, i quan allò es va normalitzar i van anar prenent, en fi, eh, la cosa ja es van fer, es va aprovar els, els estatuts amb, amb molta atenció, les províncies carregava molt, el Pep Gui era, era eh, vicerrector d'estatuts, <laughs> la Piedra era rector, ui, <laughs> vos, vos posa el context, no? Sí. <laughs> Eh, eh, una vegada s'havien fet els estatuts i ja, diguem-ne, començava un procés normal, eh, doncs cada un va anar creant el seu, el seu propi sindicat, eh, Esquerra Unida va fer allò de contracorrent, nosaltres fèrem l'AEN, que era l'antecedent de la CPC, eh, fi, cada un va fer eh, sindicat d'estudiants, va començar a aparèixer, i el BEA també va, va fer el seu camí, encara segueix sent un sindicat, diguem-ne, majoritari, però d'alguna manera cada un agarra la seva, la seva trajectòria, ja, ja no el moment de, de, de l'unitarisme, sinó el de cada un pues, agarrar les seues posicions. No? Molt bé, eh, reprenem allò que dies abans de, de Vicent Partal i quan entres al Sant, eh, comences en el pesant i després ve l'MDT bueno, i pesant, que era el mateix. Bueno, l'MDT era un dels partits que integrava el, el moviment... Oi, el Sant era un dels partits que integrava el moviment Defensa de la Terra i jo, de fet, vaig entrar primer al moviment Defensa de la Terra i després al, al Sant, no? Uh mhm. -huh. I bé, eh, són els anys principis dels 80, no? eh, són anys de, de molta intensitat mm, política a tots els nivells i la primera vegada que es formula eh, una organització independentista de, eh, de països catalans en, des, de, <laughs> fi, des, de, des del 31 no? i a més associada en aquell moment a, a organitzacions eh, com Terra Lliure que també estava operativa i funcionant amb molt baixa intensitat, però, però que sí que funcionava en aquell moment, i sempre se'ns vinculava, no?, com allò del brazo político, no sé què, <laughs> no d'acord, allò que es fa que és més mediàtic que no real, <laughs> però, però que, que funciona, no? En aquell moment eh, ser independentista era complicat, diguem-ne, <laughs> d'això. Després, ara també, eh? però, però aquell moment era, era, era molt complicat i molt, molt dura la, la militància. I dius que tot això funciona perquè, de fet, en desembre de l'any 92, el dia del teu aniversari, et detenen. Detenen a mi i a tres companys més, de, un de Barcelona i un altre de, de més al sud. Eh, bueno, jo vaig eixir de, de, de la detenció després de tres dies d'incomunicació, d'unes quantes bufetades, per dir-ho en fi, eh, eh, y me disculpes perquè s'havien equivocat. Jo dic, home, pues... <laughs> en fi, no? Això, després, quan, quan vaig ser diputat vaig entendre alguna cosa, eh, sense disculpar-ho, però vaig entendre alguna cosa, perquè és allò del ministre d'interior sempre ha de representar resultats, no? I aleshores moltes vegades es fan detencions d'aquelles de... arbitràries, segurament, no? en el que el ministre d'Interior fa la roda de premsa, se posa la medalla i després si és veritat o no pues ja, ja ho aclarirem pel camí. No? Per això després té conseqüències per a, per la vida de les persones, no? Quan tu comprendràs la si va ser contra la meva voluntat, eh? ja. eh, <laughs> jo, jo no he fet res, o sigui que faig, no? I tres dies que es fan infinitament llargs en les, en les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil anècdotes que, com podem veure, ten, tenim per a parar un carro. Eh, anant ja una vessant d'un poquet menys política, tenim també la teua, la teua tasca dins d'Acció Cultural, o si no exactament dins, també al voltant d'Acció Cultural. Eh, la primera d'aquestes tasques seria l'elaboració de l'Arxiu de la Memòria del País Valencià. Jo, de fet, això encara no estava en Acció Cultural. Això... Uh mhm. -huh. Havia escrit un, un llibre de final, un, un treball de, de final de carrera, uh sobre el tema de... curiós, no?, de com havia propiciat el Levante era eh, el blaverisme, i la meva tesi era que feia més mal el blaverisme del Levante que el de les províncies. Eh, bueno, bé, cosa que fas de, de jove, no? I, bueno, tot, en fi, una sèrie d'arxiu de, de, de, de, de meroteca, que anava d'això, a mi m'agrada, i sempre m'ha agradat el tema del documentalista i tot això, no? Eh, això ho va veure l'Eliseu, no sé per on li va arribar, eh, els en crida un dia, escolta, hi ha un arxiu que n'hi ha montonars de papers de tota la clandestinitat, tots els moviments polítics, socials i obrers, de no sé què, però està tot ahí tirat en un magatzem, i jo, clar, no tinc un duro, i, i ara li va encantar, allò, eh, hòstia, dones un d'això de merda a, a, un oso, no? I, i anava allà a, a, a vesprades perdudes, i en aquell moment treballava de cuiner en Gandia, Eh, treballava de la Vida era una pizzeria, sí. <laughs> eh, I, per tant, treballava en l'hivern els caps de setmana, en estiu tots els dies, però en hivern els caps de setmana, en la qual cosa tenia moltes, moltes estones eh, lliures que em dedicava pues, a remenar papers i a veure... Eh, a veure eh, què trobaves. Per sí, les plataformes obreres anticapitalistes, el Grapo que actuava molt en València, no sé què, i eren tot documents que anava remenant i classificant. bueno, vaig classificar uns quants, no? fins que ja, en fi, ja, ja no n'hi havia manera, ja, ja no es podia conservar. Havíem demanat diners a, a la conselleria per allò de tindre ni que fora uns arxius, unes prestatgeries, per exemple, això, no els van donar mai un duro, era Siscar, en aquell moment, que li ho ha retret en alguna ocasió, <laughs> eh, i finalment decidir enviar-ho a Barcelona, al pavelló de la República de Barcelona. Allà es van fer càrrec, una gent espectacularment exquisita amb tot això, amb una, un contracte firmat de que això algun dia tornaria al País Valencià, eh, que tant Eliseu com jo creien que això havia d'estar així, i finalment, al cap dels temps, després d'estar classificat i fer una feinada impressionant, que mai no us agrairem prou, no? Eh, I de microfilmar-ho tot, eh, ara està al pavelló de la memòria de la Universitat d'Elx, no? I, per tant, bueno, està en casa. Abans també estava en casa, però ara diguem que està més en casa, no? que és on poder consultar-ho la, la gent que puga estudiar tot el temps de, del franquisme, la resistència antifranquista i tot el que va ser l'inici de la transició. <laughs> I una de les fites que podríem dir que, que se fa en, en acció cultural és el tirant de rock, no? que és quan comença a, a conèixer els grups que s'han fet famosos inclús fora de, d'Europa, inclús <laughs> podríem dir, com una xira, recorda jo, d'obrint pas en Japó, que qui se podria imaginar això? Clar, jo, jo militava en aquell moment a l'MDT, pujava molt a Catalunya i, i això, no? I tenia els bons amics de, de Reus que vingueren un dia en una maqueta patata d'uns que es diuen espets, no? Sí. I allò que te la poses en el cotxe, casset, eh? Vull dir, encara <laughs> no, tan modern del CD que no existia, no? Eh, posen el casset d'això, ostres, mola, no sé què, després uns tals, eh, o, eh, com es diuen aquells, el eh, sopa de cabra, després un sant traït, després no sé què, bueno, aquests primers que dius, això mola, no? Eh, clar, jo me'n mica en, en el cap calent allò de això ho hem de fer així, això ho hem <laughs> de fer així veies el panorama dels grups d'això, i, i n'hi havia grups valencians, algun eh, cantava en valencià, com els 4.000 són prou, que era de, de, de Rafael Bunyol, i d'allò, altres, eh, en fi, eh, tenien alguna cançoneta, i era el, el motiu de dir, baixem aquells, eh, intentem de que traduïsquen les cançons o que en facin algunes i tot això, i montem eh, a, allò, a la plaça de Bous de, de València, el primer, el primer tirant de rock eh, era l'any 92, si no recorde mal, però jo l'any tirant, tirant de rock, tirant de beta, tirant de... Val? I montem allò amb Santraït, peix i, i Sopa de Cabra, o Sau, no, no recorde si, si era Sau o, o d'allò, i Cartuch, que era un grup de, de Bocairent, fent així un rock molt metàl·lic que a mi m'agradava molt, i els 4.000 són prou, fem el, el, primer, el primer tirant de rock, no? El segon ja va ser a base de, de maquetes, no? Ja començaran a aparèixer eh, alguna gent, com es Dropo, eh, també els obrim pas que jo encara tinc algun casset que algun dia es posaré a dir això és el que feu com vau començar, eh? perquè els agarre vergonya. <laughs> però eh, imagina que tots comencem igual, no? fent coses allò, eh, d'allò, però vaja, eren... Tenia molta gràcia perquè eren gent de València, City, eh, que, par, que cantaven en valencià, que no ho feien mal del tot, un, un so molt garatge en aquell moment, eh, bueno, i van començar a, a, a tirar amb, amb això i van començar, jo que sé, a obrir una via per a la gent que feia música i que podia fer-la també en valencià i, i a partir d'ahir pues, entenc que, que han aparegut molts grups i molt bons i cantautors i grups que, que en fi, com a mínim han cobert un poc de, de vegetació el desert de la, de la música valenciana. No? Afortunadament, el que ens sobra és creativitat i ens falten mitjans. No? Una altra de les teves tasques a Acció Cultural, a banda de, a final dels 80, elaborar el boletí de l'associació. Bueno, això és la primera feina que m'encomana, el, el Liceu, i la podia fer mentre feia pizzas i per tant, cada setmana feia pizzas i entre setmana feia el butlletí. Bueno, bé, no, no, no té... I després ja sí que entres com a gerent, que és el moment en què se crea el bloc de progrés Jaume I, per la qual cosa estem parlant de les primeres grans manifestacions de mitjans dels 90 i també de, crec que va ser tu, no?, qui va inaugurar el primer cas del Jaume I, que fa el d'Alacant. Bé, eh, les manifestacions del 25 d'abril s'havien acabat crec que l'any 83, 84, eh, perquè va haver-ne una en Gandia que va acabar com el Rosario Aurora o com el Vall de Torrent, no sé. Eh, va acabar molt mal, deixaren de, de, de moltes detencions i molta, molt d'aldarull. De i Acció Cultural va deixar de, de fer-les i les reprengueren, pues, això, en els 90, no? Mm, bueno, estava ahí, el pàlpit de, de la gent estava ahí, que alguna cosa, els molts anys de govern del PSOE estaven allà, l'amenaça que entrara un PP també, eh, el valencianisme encara no s'havia acabat de sentar en sèrio, feia falta, mantenien que feia falta inspirar un moviment cívic de base que poguera entrar i fer consciència a la gent, no? a, a la vista dels resultats ho atiraren prou, no? perquè va ser un, eh, fi, un cop de, de, de consciència sobre molta gent que després te l'has trobat eh, militant en organitzacions a posterior o fent feina o de regidors o, o on siga, no? I de fet també la base del Front del País Valencià, però també de molta gent del bloc nacionalista i després de molta gent de compromís, no? Que se trobava ahir com a, com a moviment, no? eh, quan això estava en marxa, hi havia, diguem-ne, les organitzacions fetes pràcticament en molts pobles eh, de, del País Valencià, veieren que era el moment de, de fer allò de la xarxa de, de casals, d'entitats on poder a reunir-se aquesta gent. I la meva idea eh, va ser que si podien fer-la en Alacant, podia fer-se en qualsevol lloc. I, per tant, el primer objectiu era fer-la en Alacant, no? eh, i el farem, farem el, el primer casal eh, en Alacant, l'inaugurarem encara en una pastera d'aquelles de fer obra a l'entrada eh, i demanant suport a la gent per tirar endavant el, el projecte. A partir d'ahir molta gent va creure que, que si es feia a Alacant es podia fer en molts llocs i en aquell moment n'obriren fins a 24 de, de casals per tot el País Valencià, que era bueno, una xarxa trobo que, que important per al moviment civil valencianista. No? I has, has, has, has nomenat el Front pel País Valencià i has, has nomenat gent de diversos col·lectius i el Front pel País Valencià igual qui m'ho sentís no, <laughs> no sap què, què és o quin origen té i és tots nomenat que un grup de gent del bloc Jaume I creareu el Front pel País Valencià per a presentar-se a les eleccions. La gent del bloc Jaume I era gent molt heterogènia. Venia d'ací mm. d'allà i tots tenien allò, neguit pel país i neguit per la, per les qüestions d'igualtat o de justícia social, no? Eh, però era gent molt heterogènia, que venia d'ací, d'allà i de, de, de, totes les bandes, no? Això ens va fer pensar que més enllà de, de la en fi, de l'entramat cívic que suposava els, els blocs de, de progrés, calia fer un, un salt més en clau política. ¿vale? D'ahir és en la idea del front i, de fet, eh, estan cridades moltes organitzacions, eh, en aquell moment era Esquerra i País, que era el que és actualment Iniciativa, més o menys, eh, van, es va cridar el bloc, es va cridar a la gent d'Esquerra Valenciana, a la gent del Sant, a la gent d'Esquerra Republicana, amb la idea de conformar un front Eh, la idea de, de, de, de, de juntar forces no, no és d'ara, no? Eh, i, tirar endavant, no? S'han de fer eh, passos, no? Eh, bueno, no, va, no va resultar. Això és la, la, va resultar per a que alguna gent es coneguérem que venien de procedències diverses. Jo venia del Sant, altra gent venia d'altres llocs, no? Inclús alguna gent del PSOE, alguna gent d'Esquerra Unida, alguna gent... En fi, de diverses procedències. Va ser com a mínim bo perquè es coneguerem alguna gent i tirarem endavant, però com a, com a front, com està pensat d'unitat d'algunes organitzacions polítiques per allò de presentar batalla, jo no va, no va fracassar, o sigui, va fracassar. I per tant nosaltres veiem de, de dissoldre això fusionat a l'única organització que va fer cas de això, que era Esquerra Republicana, i aleshores quan fusionem el front d'Esquerra Republicana de Catalunya, que és com es diu en aquest moment, es crea un partit nou, que és Esquerra Republicana del País Valencià. En principi, deslligat d'Esquerra Republicana de Catalunya naix com una organització al marge de... ¿vale? Al cap d'un temps el que decidim és federar-se amb Esquerra Republicana de Catalunya i per tant fem molts protocols de federació amb Esquerra Republicana de Catalunya per allò de, de la idea que, que portaven de, de, de partits federats que tenen una mateixa idea però que actuen al seu territori. Que vale? tenen la seva direcció pròpia i tot el seu sí, efectivament. Tot propi. I ja està, no? que, que n'hi ha coses, àmbits que comparteixen, nosaltres sempre diguem compartim l'àmbit que compartim, l'àmbit estatal el compartim, l'àmbit europeu el compartim, eh, no compartim l'àmbit autonòmic, és privatiu de cada una de les organitzacions, i no compartim l'àmbit municipal, i per tant, estatalment, habitualment anem junts, eh, o, o, o solen portar una mateixa política, ara és impossible de portar el ritme de Catalunya és un altre, a les europees anem junts en el mateix programa, a les municipals i als autonòmics que cadascú té la seu marge de maniobra per a, per a fer el que més crea li convingui en el seu territori en funció de les circumstàncies que té davant. No? És normal, federal, federalisme en sèrio, no com el plantegen moltes <laughs> vegades. és més confederal que federal, de fet, Esquerra Republicana. No? Aleshores, per curiositat, des del moment que se crea Esquerra Republicana al País Valencià a què se fa el, el, el, el procés este, diguem, de, de federació, eh, més o menys de què estem parlant? Perquè d'un any. D'un any, no? 2000 se crea Esquerra Republicana del País Valencià, 2001 ja s'ha federat. Ja s'ha federada d'això. Entre altres coses perquè n'hi havia ja gent que era militant d'Esquerra Republicana de Catalunya uh -huh. eh, i altres que no ho érem i per tant el, el que fem és crear una, una, una organització nova. De fet, eh, molta gent diu, eh, Esquerra Republicana... No, no, des de l'origen Esquerra Republicana del País Valencià. Uh això, en fi, la premsa també manipula a vegades molt, molt d'això, no? no? Nosaltres doncs, érem ja Esquerra Republicana del País Valencià i decidim en l'Assemblea federar-se eh, amb Esquerra Republicana de Catalunya, put, i això és la, la realitat. Després hem anat funcionant molt coordinadament i molt ara això, i és veritat que la potència d'Esquerra Republicana de Catalunya és <laughs> infinitament superior a la, a la que té Esquerra Republicana al País Valencià, i per tant, moltes vegades el seu ritme, el ritme de Catalunya i el ritme d'Esquerra de dalt solapa eh, el que puguem fer així, això és cert, però també és cert que, que són dues organitzacions que es fusionaren en un moment determinat i que eh, han treballat juntes, bueno, coordinant-se de manera confederal i ja està. De fet, nosaltres tenim una part en els estatuts d'Esquerra Republicana que és només per, a, per als valencians. No? És una legislació que només ens afecta a nosaltres i, i a la resta de federacions no, val? i que regeix només per als valencians i no regeix per a, per a la resta. És complicat, <laughs> eh, que, que diria aquell, però és la idea d'un model confederal que és el que, el que acaba la fi defensem. No, si defenses això per, a, per al país, defensa-ho també per a la teva organització. Ja està, no, no, no té més explicació i una vegada ja es, es crea tot aquest procés, arribem al 2003, que són les primeres eleccions en què Esquerra Republicana del País Valencià es presenta a les Corts Valencianes i també eres tu la primera vegada que et presentes com a candidat sí. a president de la Generalitat. Sí. I aquesta campanya, com l'estrena va ser dura? Vau rebre molts atacs? Com... L'estrena va ser duríssima, <laughs> va haver molts atacs. Eh, jo no m'havia presentat mai, eh, no tenia cap experiència en tot això i per tant, bueno, com a, com a, primera, com a primera entré, pues, allò que t'ensenya, bofetades per totes les bandes, <laughs> que són les que el curtixen no? I, que, i que van fent. Per tant, bueno, bé, també important per mi, però important per l'organització, que també es plantava davant que fins aquell moment cap organització independentista s'havia presentat al País Valencià a unes eleccions. I per tant, sí, sí, feia molt de soroll, feia molta agitació, feia molt d'allò, però no competíem mai en el marc electoral. No? A partir d'aquest moment és la primera vegada que, que n'hi ha una organització que es presenta i que obri pas per a, per a, bueno, en fi, per a una alternativa nova que està presentant-se. Jo crec que és relativament jove la, la proposta i per tant encara li queda unes quantes voltes no? de, de pegar. Però ahir comença, i ahir comença a formar-se una sèrie de gent que ja no venien d'ací, d'allà o de l'altre costat, sinó que, que és made in Esquerra ja, no? Vull dir que ja s'ha anat fent i, i formant en el que és l'organització. No? I llavors eh, arribem al 2004, que recordem que, si no m'equivoque jo, és on Esquerra Republicana Global, <laughs> per la forma, obteneix millors resultats de la seva història al Parlament Espanyol, que obté 8 diputats, si no m'equivoque. Sí. Allò que s'anomena efecte Carod. Efecte Carod. bueno, allò... Ara a veure, has dit això. Eh, el, el conjunt del, de l'organització es diu Esquerra Republicana. Punt. Punt. Vale. Vale? Eh, la de Catalunya es diu de Catalunya, la de les Illes es diu... <laughs> Sí. I després País Valencià es diu el País Valencià, però el conjunt de l'organització és Esquerra Republicana. Vale? Uh -huh. I després la, eh, els mitjans fan el que siga, no? però això és la, la realitat. Vale. Nosaltres, 2004, me preguntaves 2004. Sí. 2004 <clears throat> eh, convertim una, un estropici, que era la visita de Carota a Perpinyà, a, a ETA, seguit, vull dir, tenen relacions amb la gent per allò de deixeu les armes, eh, d'això, sempre hem tingut relació amb el món abertzale, però sempre en la mateixa direcció, i això no és el camí, el camí és la democràcia, el camí és aprofundir eh, en, la, en el nivell de consciència. Una de les tantes reunions que s'han tingut en el món a que en aquell moment és detectat per la policia eh, i fet una escandalera. Els independentistes eh, catalanes pacten con, con ETA. Con ETA, no? I no pactar res. La gent parlàvem i ja està, no? Que és el que s'ha tingut que fer sempre i en tot moment i ho seguirem defensant, no? Allò és una escandalera, en principi Carot no, no estava previst que anés les eleccions generals, però provoca tal efecte de suport al caró de dir este home no ha fet res mal, anat a, a veure que deixaren de posar eh, bombes i que no entraren ja per, per la via, diguem-ne, armada, sinó que entraren en el procés polític directe. Eh, N'hi ha un ampli moviment de suport al Carot i al jazz que ha fet per la pau, eh, i per tant el que veiem és de, bueno, pues, vas de cap de llista campió i, i a veure què, i es provoca efectivament una flamerada de suport al Carot, que ens fa passar d'un diputat, que era el Puigcercós, el Joan Puigcercós, a vuit de, de, de colp, no? I dius, vinga, va, triple salto mortal, no? I en aquell moment anava al quart en la, en la llista, eh, entra Carot, passa el cinquè, entra en quatre, i, mira, a València, calentet i tot això, no? I el Carot diu, jo, jo a Madrid no vaig, ja t'apanyaràs. <laughs> I me toca de <laughs> fer la mili. De diputat per, per Barcelona a Madrid. Eh, en Madrid, i, bueno, bé, d'acord. <laughs> I això és el, el panorama, no? I, i, jo crec que en principi farem més per allò de el País Valencià per a nosaltres compta, i ja està, no, no, no pensaven que l'efecte fora tan bèstia. Eh, o sigui que podríem dir que el fet que tu anares de cinquè en la llista de, de per Barcelona era com un xe simbòlic, sí, no? En de un fet, principi. penso que sí, eh? que era allò més simbòlic, de, no, mira, com anem a treure de 1 a 8, no? I, <laughs> això. I sí, agarra i, i, i, I passa. I, no? I, i passa i me veig com en la detenció contra la meva voluntat <laughs> a treballar en Madrid, no? Eh, bueno, bueno, pues d'acord, ja estem així i, i en pau, no? Eh, bueno, pues doncs això, te veus de, de diputat en Madrid i pues ara a xuar la pilota, no?, que diria aquell. I en, en Madrid és una època en què Esquerra Republicana està donant suport al govern de Zapatero, Bueno, donant suport no perquè no entren al govern, però sí que li aprova els pressupostos i alguns altres pactes. També és l'època del tripartit a Catalunya. Exacte, és l'època del tripartit a Catalunya. En, mm. en qui tenim més acord realment és amb el, amb el PSC, que, que converti, compartim govern, no? El PSC, després de 20 i tants anys de, de pujolisme, el que veiem és que no anem a continuar per ell, sinó a fer un tall, diguem-ne, democràtic, amb un objectiu important, que era la reforma de l'Estatut era important no tant per la reforma en si, sinó per la lectura que fèiem de la Constitució. Eh, interpretàvem en, a través de l'Estatut la Constitució d'una manera, diguem-ne, federal, no? que era una possible lectura que podien fer de, de, de, de l'Estatut i, de la, i de la Constitució. No? Això és l'aventura en la que... i el projecte, de fet, del, del tripartit. I ja sabem com acaba. Bueno, acaba com el, què? com el, el de Torrent, <laughs> Correrà de l'Aurora i tot plegat, no? Acaba fatal. Però també és veritat que era una etapa que nosaltres enteníem que havíem de cremar. De, anem a veure si ens podem entendre, si podem arribar a acords, si es pot establir un pacte de convivència que siga elegant i convenient per a les dues parts. Eh, bueno, això el mateix, la mateixa tramitació de l'Estatut ja va ser demencial i per acabar-ho d'arreglar després de, de la, del referèndum d'aprovació de l'Estatut eh, encara va vindre una sentència del Tribunal Constitucional que va acabar d'espatllar-ho tot i que segurament és l'inici de la nova etapa, ¿vale? de quan les manifestacions ja massives a Barcelona, quan la gent ja veu que no n'hi ha més camí que, que tirar pel dret, i que, que, fi, que, que el bròquil s'ha acabat, que dia aquí, no? I, però parlem encara de l'etapa anterior, és una etapa, diguem, de certa... És això, de cert diàleg amb el govern central i, de fet, eh, Esquerra Republicana aconsegueix que els pressupostos de l'Estat hi hagi una sèrie d'inversions o de... Sí, no?, d'inversions als pressupostos per a, per als territoris, per als països catalans, i, per exemple, jo recordo d'aquesta època en què s'arriba a pressupostar eh, l'execució del tren Gandia-Dènia, no? Sí, moltes altres coses. El que passa que nosaltres fèiem, a meitat, a meitat de la legislatura sempre fèiem una cosa que era com van, com, com van les Sant Miguel. I Sant Miguel, Sant Miguel, Sant Miguel 00. o sigui, aplicació i execució 00. <laughs> Quan preguntàvem a mitjà de legislatura, escolta, este pla, aquestes <laughs> inversions que hem pressupostat, les executen o no? I era sempre Eh, grado de ejecución, 0, 0. <laughs> y tú dices, ¿sabes? así presupuesté de cosas pero esto después no invertís en res, no? Eh, sempre ha pasado un poquito igual. ¿eh? Siempre es la trampa de, de, Madrid de sí, sí, sí, sí, lo ponemos en los presupuestos, pero después, con depende de la voluntad política de ejecución no, no n'hi ha voluntat per a tirar endavant el, el tema. I a partir d'ahir, eh, no és que t'acaben gols, saps que és així, però vaja, si no estan els pressupostos tampoc es pot executar. Algunes les executaren, com per exemple la circunvalació de, de Sueca, eh, altres menors, no? Però vaja, a mi, a mi això no, no em satisfà perquè nosaltres no havíem anat allà a fer rotondes, diguem-ne, o a fer... Les, a fer <laughs> havíem anat allà a, a intentar fer un salt polític que no es va, no es va fer en aquell, en aquell moment, es van fer molts altres, eh, com la llei de matrimonis de mateix sexe, com la llei de violència de gènere, que trobo que són molt importants d'això legislatura, però en l'aspecte, diguem-ne, d'avançar en l'estat plurinacional que permet estar els que no ens sentim espanyols, com ja vaig dir allà, eh, d'una manera més o menys convivencial amb la resta de l'estat, i si abans no s'ha produït mai, no? I era, aquella va ser una bona oportunitat i a partir d'ahir no és que no ha anat a més, és que ha anat a menys, no? I per tant, bueno, està una situació un poquet complexa en el que fa a l'encaix de les nacions amb, amb l'Estat, com ho demostra la pràctica política que estem vivint en aquests moments. Tenia raó el president Francisco Camps quan dia que Zapatero marginava els valencians? Sí, home, però els governs d'Arnal també, eh? això, no, això és un clàssic, no depèn de, del govern de torn. L'Estat té vida pròpia i l'Estat en gran part viu de, de, dels diners que aporten les comunitats que són més riques i ja està. Madrid també, però Madrid té uns efectes eh, perversos, no? que no són, no són reals. I tots cotitzen a Madrid, les empreses estan a Madrid, tots tenen seu centre a Madrid, Madrid té més de mig milió de funcionaris que treballen i gasten i fan allà, té un efecte capital, té un efecte aeroportuari de centralització de la Renfe, de la ENA, de, de, de moltes coses que no són reals, eh, real, eh, que aportem, som com quasi sempre... Bueno, eh, Catalunya un 8 i pico per cent sobre el seu PIB, nosaltres un 6 i pico per cent sobre el PIB, i els Balears el 14 per cent sobre el seu PIB. I això, al final, lesiona les economies, diguem-ne, perifèriques, no? que tenen vida, que tenen vida pròpia i que no depenen tant de, de, dels eixos centrals com sí dels eixos mediterranis, que després a l'hora de fer inversions pues, tampoc les fan. No? Bé, és un maltracte continuat de, de l'Estat a la gent que viu així, no? I és que, és que tots hablen valenciano, no? O es discriminen perquè parlen valencià. No, no, no, <laughs> es discriminen perquè viu així. I, per tant, això eh, no és un tema, diguem-ne, de, de valencianista, no? <laughs> És un tema de que ens ha tocat viure, així, patir un estat que, en compte d'ajudar al benestar de la gent i a recrear aquelles societats que creen riquesa, eh, resulta que va castigant-les, no? I això en algun moment s'haurà de, s'haurà de corregir. Però no és un número... No, moltes vegades es fan pensar allò de que el dèficit fiscal que patim eh, és conseqüència de que Madrid fan males números. No, no, es fan molt bé. Es fan de cine, eh? Sí. Es, es, no, no és qüestió de, diguem-ne, de comptables. És una qüestió política. <laughs> Han decidit que nosaltres paguem i que es riuen i ja està. <laughs> I això és així, i, i gràcies a això pot haver una Andalusia subsidiada i una Extremadura subsidiada i una Espanya del cereal que és preeminent front a una, una agricultura, per exemple, més potent i més eh, eh, com, la, com la nostra, eh, i moltes discriminacions tant en, en tots els rangs, des de polítics, econòmics, a socials, d'inversions, que es, a, acaben sent insufribles per, a, per al País Valencià i que de no reparar-los és molt difícil que trobem solucions als greus problemes que té aquest país. No? I, de fet, eh, tu has dit, les comunitats més riques en les que paguen i el que patit els banisers és que gràcies a este espoli, podríem anomenar-lo així, eh, han passat a ser una comunitat pobra veure, nosaltres mai no hem arribat a, a, a la mitjana estatal en, en producte interior brut, no? perquè damunt som allò de més escanyats encara, allò que diríem cornuts i pagar el veure, no? Eh, és veritat, eh, Catalunya sí que està per dalt de la mitjana estatal i, per tant, alguna sessió hauria de fer, no? És veritat que Balears està per damunt de la mitjana estatal i, per tant, alguna compensació, diguem-ne, solidària hauria de fer, vale? Però País Valencià no, País Valencià està per baix de la mitjana estatal i per tant hauria de ser com ho va ser quan els fons d'inversió europeu eh, Europa, efectivament, invertia al País Valencià perquè veia els números i deia és una zona deprimida i, per tant, hem d'invertir ahí, eh, els fons de, socials europeus. Eh, això no ho va contemplar l'Estat, al contrari, tot i ser una zona que no arriba al, al, a la mitjana estatal, anava sucant-li eh, el 6% aproximadament del producte interior brut. I això, aquests números, això què volen dir? Volen dir que després no tenim diners per hospitals, que no tenim diners per carreteres, que no tenim diners per a dependència, que, clar, que va lesionant eh, el, el nivell de vida dels valencians i les possibilitats de reactivar tots els, tots els sectors productius que en aquests moments tenim escanyats, des de l'agricultura al turisme, a, a la pròpia indústria, i que si no tenim aquestes inversions difícilment girem del perol. La nostra gent, la millor millor gent d'este país anirà a Nansen buscant-se la vida per Europa, i el país era un país pues, això, de cambrers que estiguin abocats exclusivament al turisme i de tercera edat que vindrà a ser passar les vacances o, o passar l'any que s'està calentet eh, fins i tot en hivern. Però això no és el futur que, que volem perquè tenim gent molt ben formada que pot fer moltes altres coses i que pot diversificar l'economia i fins i tot aportar recursos a la solidaritat territorial, bé siga en l'estat espanyol o bé siga amb el món, que també li fa falta.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 Hem trobat molta gent que compartís valors de l'Esquerra com nosaltres i que, eh, diguem-ne, la barricada de la trobes, ¿vale? Uh <laughs> eh, -huh. I això sempre dona coratge i sempre fa que, que vaig a bé, no? Jo tinc molt, molt bona experiència eh, de la coalició amb ells i molt bona experiència de la relació tant amb la Marga Sanz com l'Ignacio Blanco, com la Glòria Marcos, com amb tanta altra gent de, d'Esquerra Unida. Va donar el que va donar de sí. No va saltar-se la nefasta barrera del 5% i, per tant, ahir va ser una petita frustració. Sí que va ser interessant per, la, per el desplegament de, de candidatures municipals que va donar com a resultat un, un grapat important de, de regidors. Però també n'hi havia altres candidatures a nivell municipal amb la gent de compromís, que també han donat com a resultat alguna grapada de, de regidors. d'ormeïs. Nosaltres en aquell moment en, en alguns coincidim en algunes coses i en altres en altres, ja on era possible la coincidència, era impossible la coincidència. Crec que estava molt en clau tant les autonòmiques com municipals de fer fora el PP després de tant de temps i per tant anar, diguem-ne, a, a un escenari més o menys frontista que no es va donar, però sí de, encara que n'hi haveren diferents formulacions, tots anàvem a una i a dir el PP fora i fem, fem nou, no? fem net. Eh, bueno, la fórmula que tinguérem va ser aquella, no va poder arribar-se ser un acord global en compromís. Hi havia reticències per part d'alguna gent de compromís de que nosaltres entrarem i no trobarem les mateixes amb Esquerra Unida. Nosaltres el que volíem era sumar. Creiem que s'havia de sumar, sumar, sumar per fer fora el, el PP, no? i això és el que farem, sumar. Les reticències de part de compromís era per catalanistes o...? Això ho haurà de preguntar a ells. No? Preguntarem de, a ells quan... De, quan vinguin així, això ens pregunteu, no? Sempre han explicat que, que era iniciativa i especialment la, la Mònica Oltra la que posava impediments, no? És veritat, nosaltres treballem en uns marcs mentals diferents a, a, als seus, no? Allò que són els marcs conceptuals, això és cert, d'acord? ¿vale? això és cert, i que fins i tot en algun punt són incompatibles, però aleshores el que es van de plantejar són els, els valencianistes de compromís, en qui els marcs van a jugar, si en els nostres, que són marcs sobiranistes, o en els marcs mentals d'iniciativa, que són més bé estatalistes. No? Això s'ha provocat, de fet, una crisi en aquests moments que s'haurà de resoldre en el futur i en el que nosaltres estem oberts, com sempre, a sumar i a sumar i a sumar. Eh, parlant de sumar, eh, per, també per fer un poquet d'introducció històrica, en les eleccions del 2007, que és quan se crea el primer compromís, que és un Bloc i Esquerra Unida, en aquell moment iniciativa era Esquerra i País, eh, la vostra proposta era la de fer un, una nafarroa avall a la valenciana, és a dir, de sumar totes les forces de l'esquerra, tots els verds, eh, Esquerra Unida, el Bloc, vosaltres, i al final se feu el compromís, però una volta més vos quedeu fora de compromís. Una vegada més ens deixen fora. Som, nosaltres som molt incòmodes. Mm. Som, som molt incòmodes. Eh, eh, normalment el, el, el militant d'Esquerra Republicana és un militant serio, eh, treballador, format, eh, crític, eh, incòmode, té pensament propi, no, no segueix fàcilment la, la consigna, però quan està acordada la porta hasta al final, i és una organització incòmoda per la manera de funcionar, per el tarannà de, de la nostra gent, però també per, per allò que, que, que emana, no? Eh, nosaltres volem el que volem i al que volem no renunciem, no? I nosaltres volem el màxim, per a, el màxim de capacitat política per als valencians. Eh, això és la independència? Sí, però també és un estat federal i també és un estat eh, associat. I vull dir, eh, de què estem parlant? De que siguin els valencians eh, és que decidisquen el seu futur, que aquesta capacitat la tinguen independentment d'altres eh, nacions, nacionalitats o estructures polítiques. ¿vale? depositem tota la, la voluntat política, tota la capacitat política, tota la presa de decisions polítiques en els valencians, que som els que vivim al País Valencià, ja està, independentment del seu origen, la llengua que parlen o la seva procedència. Som els que vivim així i som els que tenim dret a decidir el nostre futur. Un territori articulat per unes lleis, per un Parlament democràtic que les emana, això és una comunitat política com reconeix les el dret internacional i, per tant, és susceptible de decidir el seu futur, a on vol estar integrada i de quina manera vol estar integrada. Nosaltres no predisposem en aquests moments eh, res més que que siguin els valencians que decidisquen on volen estar, com volen estar i en qui volen estar. Però el pes i la decisió la dipositem els valencians. Clar, això no és la nació espanyola, això tampoc és la nació catalana, això és els valencians. <laughs> I per tant, eh, això es, eh, provoca contínuament un, un debat eh, que per a, imagina que per a la gent no, tan, no és complicada tant per a la gent del bloc, però per a la gent, per exemple, iniciativa sí que li és un debat complicat, que no, o no vol o no sap eh, manegar, i en tot cas és un marc ideològic diferent al que estan gastant ells, de la reforma de l'Estat, d'anem a arreglar això, a veure si... De, bueno, bé, és un marc que nosaltres ja han descartat, ja, ja provarem l'Estatut d'Autonomia i les capacitats de federalisme de, de, de l'Estat o d'encaix de l'Estat i ja han comprovat que, que són nules i per tant, bueno, intentar mil vegades una mateixa cosa esperant que te doni un resultat diferent pues es un poco de tontos, no? Però, en fi, eh, continueu vostè, val? Nosaltres ja no estem per ahir, sinó per obrir altres, altres marcs en els que els valencians decidisquen i decidisquen autonòmament, no? I per això en aquestes eleccions decidiu no concórrer amb Esquerra Unida o, di, o igual és que no vos fan ni l'oferta, que també podríem parlar. No, nosaltres tenim molt... Eh, he dit que va ser una campanya molt, molt, molt grata. Però, clar, també era un marc diferent. Clar, no? però és un marc diferent. Clar, eh, nosaltres el que no volíem anar és una plataforma estatal, perquè no respon a la nostra, a la nostra idiosincràsia. Eh, quan vam plantejar podem anar junts, perquè de fet jo crec que ha, ha sigut mutu el, eh, el trobar-nos a gust eh, eh, treballant, no? Eh, i, i per tant és, també ens presentem allò podem anar junts i, i com és, si, si podem fer una, una plataforma valenciana, estrictament valenciana. Esquerra Unida ho podia fer, perquè Esquerra Unida sí que és diferent a Esquerra Unida, legalment és diferent, i per tant podia fer-ho. Eh, si podem fer una plataforma valenciana, ok. ¿vale? Si hem d'anar a una plataforma estatal, nosaltres no podem anar. Ah, I la ideologia i la coherència obliga. <laughs> Diuen que no dona molt bon resultat, però a nosaltres ens agrada ser el més coherent possible. I per tant, això ens obligava a una plataforma eh, valenciana. No? Va haver un moment en què jo vaig creure que això era possible, i digueu-me il·lus, eh, si, si voleu, però vaig, vaig entendre que això era possible, anar a una formulació valenciana, amb compromís, amb Podemos, amb Esquerra Unida, amb nosaltres i amb tot Déu. No? i que fora un grup, efectivament, valencià, d'esquerres, eh, sobiranista el màxim possible, eh, i allò, sobretot estricta, estricta obediència valenciana, que és una frase a mi no m'acaba d'agradar, però, però és així, no? Vull dir, que responguera a criteris estrictes propis va, en valencians. Bueno, això ja la història ja dirà per què, no, per què no ha funcionat o per què deixat de funcionar, però no va ser possible. I a partir d'ahir, tot i les bones relacions que tenim amb molta gent de compromís i les molt bones relacions que tenim amb molta gent d'Esquerra Unida, bueno, pues al final hem fet una altra formulació que no inclou, que sí que és o respon allò de, ha de ser eh, de partits eh, d'àmbit valencià, una relació estrictament valenciana i ha de respondre als interessos dels valencians. bueno, això és ara País Valencià, uh mhm. -huh. que és on ens hem trobat. Uh, nosaltres diguem que això és la base de la lleoli. Vale? Això, diguem és la, el rovell i el primer all. Vale? Eh, per això anirà que es queden conformats conformat aventolis que diversa procedència vagin a abocar-se al morter i eh, faig la metàfora perquè crec que tots fem allò en algun moment i tots sabem com va però la voluntat no és que es quedi ahir la voluntat és que això sigui clar que es quedi que, que nosaltres mm, sí que tenim clar quin horitzó volem per, a, per als valencians i no és l'horitzó miserable de ser una regió d'Espanya crec que els valencians som alguna cosa més i que es mereixem tindre les brides del nostre futur en les nostres mans i decidir el que decidim democràticament però decidit així en funció dels interessos d'ací i no d'interessos bastards o, o aliens a la voluntat dels valencians. Eh, I el primer, diguem, el primer raig d'oli d'aquest morter és Esquerra Nacionalista Valenciana? bueno, Esquerra Nacionalista Valenciana molta gent li sobta, no? perquè són tradicions, ells provenen del valencianisme republicà, que no és exactament el valencianisme fusterià, <laughs> que és d'on venim nosaltres. No? Bé, del valencianisme republicà, però també provenen d'allò que diríem balaverisme, no? perquè anteriorment eren Unió Regional Valenciana. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. venen, venen d'ahir. No? I per tant té un caràcter mm, per a mi simbòlic important, ¿vale? perquè durant 30 anys hem estat allò de blaveros i catalanistes, ¿vale? i el que ha crescut és l'espanyolisme. ¿vale? Eh, mentre se barallen entre vietnamites, els americans fan festa. No? Això és un, allò, des de, des de Roma, lo de vida i venceràs, va bé, no? Eh, jo no estava tant per allò de anem a juntar-nos en reconciliació. No, no, no, no, no. Fixem objectius polítics. O sigui, abandonem rotllos banderes, abandonem rotllos d'identitat i nosaltres què som? I estem 30 anys pegant-li voltes al nano de què som. I nosaltres l'únic que fem és canviar la pregunta. Eh, nosaltres què fem? O què volem. O què volem. Val? I quan diguem què fem i què volem, resulta que coincidim una sèrie de gent que diu no, no, jo vull un, un objectiu superior a una, al d'una autonomia que puc plasmar-ho de moltes maneres, però vull un objectiu superior, vull més poder polític per als valencians que el que em dona l'actual estat de les autonomies. Ergo, en base a això, en base al decidit del poble valencià, eh, comencen a confluir. I sí, resulta que en la plaça, diguem-ne, de la República Valenciana, val, que és on estem cridats, resulta que ho ve per un cantó, l'altre ve per l'altre carrer, l'altre ve per l'altre, i cada un de la seva procedència. Si perdem el temps preguntant-li cadascú d'on ve, eh, no arribarem enlloc. Si el que, el que fem és oh, entrem a la plaça i la fem gran, <laughs> eh, ahir sí que coincidirem amb molta gent. Per tant, jo no li pregunto a la gent d'on ve, si no on vol anar. És, les preguntes són a vegades importants, no? I per tant, bueno, vostè vinga d'on vulgui, segurament li podien fer molts retrets, ell segurament a nosaltres també, però això canvia quan li preguntes a la gent què vol anar, ¿vale? i quan a més envidem al valencianisme majoritari de dir ei, i vostès on volen anar? ¿Vale? Eh, clar, perquè en aquests moments no, no, no, no que vostè. Nosaltres diguem que per sí. I estem disposats a obrir la mà, a enxuntar-se, a fer... Però, però este és el camí, ¿vale? ja no en base a què som, que siga vostè el que vulgui. Clar, jo m'he trobat amb gent amb la samarreta de la selecció espanyola en la, eh, en la via lliure catalana cridant independència. Per tant, què és aquell? Espanyol. I tu què eres? Jo, espanyol. I què? Soy independentista. I bé, molt bé, doncs la identitat és una i la voluntat política una altra. Mm ego, vale. Si algú pensa que en algun moment algun, alguna nova formació política serà purament identitària eh, o ètnicament eh, pura, <laughs> pues està torrat. Nosaltres ja sabem, de fet, en aquestes eleccions a Catalunya, qui encapçala la llista és un tal Rufián, que és un home fill d'emigrants de, de andalusos que se fa independentista, però què vols que siga? Què series tu si t'anares a l'Argentina? Doncs pues un valencià que viu a l'Argentina no? Mm. i que procuraria bons partits del Llevant o del València o del que siga, d'ací, però al mateix temps t'involucraries els problemes de l'Argentina, no? I això te faria argentí, no, te faria valencià que viu a l'Argentina i que s'involucra els problemes dels llocs on viu. Bueno, doncs això és el que passa amb molta gent que ha vingut a seus pares d'altres llocs, però que veu la problemàtica del país, els problemes que té, i se tira endavant en una proposta política que és creem un nou estat on tots siguem iguals, tots tenim els mateixos drets que no haja de pagar penyora ni dret de pernada a un estat que està contínuament maltractant-te. Bueno, això és el que formula. No li preguntem què eres, sinó què vols. Per País Valencià estem fent el mateix. Chico, sigues el que vulguis, perquè al final duem 30 anys discutint què som. Eh, La pregunta és què vols no d'on vens, sinó on volem anar. Vale? I en base a això ha començat a caminar eh, el projecte ara, ara País Valencià, i que jo no crec que sigui una formulació definitiva, és una coalició electoral que està, evidentment, oberta a la suma de tots els valencianistes en aquesta direcció, en direcció sobiranista. No? Molt bé, eh, sabem com se llega a Gioli, però... Eh, <laughs> Ho remeral. Sí, no? sí. No, però eh, n'hi ha una cosa que mm, s'opta també perquè, eh, per exemple, fa 3 anys, que era 2012, era l'any Fuster, eh, Esquerra Republicana participa d'un projecte anomenat Nosaltres els Fusterians, sí on diguem que els companys de viatge eren nosaltres, en el sí. PESAN, l'MDT, etc etc. Sí. I que també vam convidar a molta altra gent que no va voler participar en nosaltres els valencians, vale? en altres fusterians. Uh mhm. -huh. No va voler. I ja està. I per tant va voler qui va voler. <laughs> I qui va, en qui va voler, doncs van fer. I ara hem fet el mateix. Hem formulat allò de som, eh, en base al dret a decidir dels valencians, vale? i per l'esquerra, i el base dels valencians. Vale? I ha participat, que vull participar. I està oberta que participés gent? Sí, <laughs> claro però nosaltres no podem obligar a, a que altres organitzacions decidisquen fer un pas. Nosaltres podem posar tot el que faça falta per a sumar gent i, o sumar-nos a altres. Jo, jo, no, no estic dient que tots vinguin així, eh? Vull, nosaltres també podem anar a, a altres llocs, no? però no podem obligar ningú. I si les organitzacions que coincidirem amb els altres fusterians no han fet un pas cap així perquè no ho han vist clar, o perquè veuen les els cabros que està valenciana, o no, no, no, no, no ho sé, pregunteu ho a ells, no? Però el fet és que ningú ha, ha manifestat voluntat de, no? Ergo, bueno, pues fem amb, amb qui podem fer, no? Que esperem que en el futur siga la suma més ampla? O sigui, que segurament el que buscarem és un escenari compartit amb altra gent? Sí, sí, per sumar a qui vulgui, jo no puc obligar, ni puc ni vull obligar a ningú que participe de, de la nostra idea, només oferir-la. Mm, molt bé, eh, Agustí, moltes gràcies per haver vingut amb nosaltres. Ens queda temps per a una última pregunteta. Eh, jo el que preguntaria és... Estan... Mentre no pregunteu qui guanya la Lliga, prou. No, no, això no crec jo que ho sàpigues. <laughs> Eh, esta nova línia que, diguem, estem, estàs dibuixant des de fa... Pues això, no? Ve de l'any 2013, si no m'equivoque, no? De la conferència d'Algemesí? Sí. I jo voldria fer una pregunta molt concreta, que és quasi al final del text de la ponència, perquè ens ha tocat llegir-nos les ponències per a fer les molt bé, entrevistes. Molt bé, hosti, tu. N'hi han diat com, no quatre, sempre, eh? com quatre punts que eh, Esquerra Republicana marca com, a, eh, com els quatre punts que són irrenunciables, no? que seria pues, això, el que has comentat de el, València com a, dreta, com a espai de decisió i aquestes coses, i n'hi ha un últim que és el nom irrenunciable de País Valencià. Sí. Això amb Esquerra, amb Esquerra Nacionalista Valenciana també ha corregut? S'han han trobat a gust o...? són ells els que proposen el nom, ara País Valencià. Vale. Per tant, vull dir, eh, de què estem parlant ara? Vull dir, quan, quan formulem quina, com li posem a la coalició, perquè algun nom li han de posar, són ells que diuen és el moment de posar ara País Valencià. Vull dir, he d'explicar alguna cosa més, novitat. No. Vull dir, que no, que, que al final eh, és, per a mi és molt important la, la, la vinculació amb, eh, no, no, no la vull amagar amb Esquerra Festa Valenciana perquè ens hem trobat en un projecte comú de futur, no de passat, no d'estar rebregant i sobre les nostres ferides eh, no, no, no, perdona, passat a passat eh, tenim el davant del futur, tenim un objectiu comú, sí, segurament es pararà en una estació i nosaltres voldrem seguir més endavant, molt, molt bé, però, però volem arribar a aquesta, a aquesta estació i per tant eh, forces. De fet, el nom és mèrit seu. És veritat que havia hagut un article anterior de, de l'Ignacio Blanco en el Levante que també es deia el mateix. dir, T'hem piratejat el, <laughs> el, el nom, però imagina que respon a, a, a un moment, a una situació, a unes coordenades no, que ens porten ahir. Però vaja, com a, com a d'això, si em preguntava si estaven còmodes, no, no, no, és que, no és que estiguen còmodes, que, que el proposaren ells. No? Molt bé, doncs així ho dissem i res, esperemos nuestros nostres a la semana que ve y donen pasar ese buen programa de Radio Godella.